Eh bien, avant de commencer cette euh, troisième vidéo, je me suis donné 24 heures de réflexion pour essayer de déterminer euh, le ton que j'allais pouvoir employer dans cette, troisième partie. Donc, euh, dans les parties 1 et 2, on a vu la cosmologie sous sa forme mythique avec Aristote, c'est le mythe Aristote. Ensuite, euh, avec Ptolémée, donc de 150 après Jésus-Christ au, XVIe siècle, eh bien, on a une vision horlogère, C'est un mécanisme avec des rouages, quoi. Euh, un mécanisme fonctionnel de manière à fournir des données pour l'astrologie. Et puis les, véritables mesures apparaissent avec Tycho Brahe, l'astronomie de position, vraiment. Et j'ai euh, je au passage que la démarche de Kepler euh, était <laughs> essentiellement axée sur, euh, sur l'astrologie. Maintenant, nous arrivons à un personnage qui s'appelle Galilée et euh, qui va introduire une méthodologie scientifique avec des instruments. Par exemple, la fameuse lunette. Qui est Galilée eh bien, c'est un garçon qui naît dans une famille de petite noblesse. Il fait des études. Il apprend le latin, comme tous les gens bien, puisque l'enseignement est délivré en latin et les publications euh, qu'on pourrait appeler scientifiques sont également... Les communications sont faites en latin, Et puis, euh, il est très bricoleur, euh, il reconstitue à la maison, avec du bois, toutes les machines dont il peut observer le fonctionnement à l'extérieur, qu'elles soient mécaniques ou hydrauliques. Puis il y a une chose, euh, c'est que à son époque, on n'a pas une prise sur le temps qu'on l'aurait aujourd'hui. On a des machines pour mesurer le temps. Puis, l'Antiquité, on a des clepsides, des machines à eau. Euh. Au XIIIe siècle, on a des horloges à, échappement. Alors un échappement, euh, c'est un truc avec des roues dentées comme ça qui, qui vont osciller. Et il y a un balancier avec des poids. Alors c'est curieux parce que faut voyez que de, nos jours, si on dit à un gosse qu'il fut un temps où les montres, on les remontait avec un remontoir, il y avait un ressort à l'intérieur, et puis même il y avait une, une petite ressort spirale qui permettait de faire tic-tac, et il regardait avec des yeux ronds, parce que les, les montres maintenant ça marche avec des cristaux, quoi, c'est tout. Hein. Et même euh, leur dire que dans mon enfance, les pendules, elles avaient des balanciers. Mais euh, les pendules et à balancier, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est une invention relativement récente, ça ne date pas de l'Antiquité. Et en fait, euh, on doit à Galilée le fait d'avoir attiré l'attention sur cet objet qui est le, pendule, euh, parce que les pendules ont une propriété, c'est que la, période de battement ne dépend que de la longueur du pendule, elle varie comme la racine carrée de la longueur. Et ça n'a rien à voir avec le poids. On peut euh, mettre au bout un bout de plomb ou un bout de bois. Euh, ça va euh, à, la même période. Et alors, comment Galilée fait-il pour effectuer ses mesures sur les périodes de, balancement eh Il se sert d'un chronomètre humain qui est son pouls. Alors il prend son pouls comme ça, puis il compte le nombre de pulsations en partant de l'idée qu'il n'a pas d'arythmie, que ça fonctionne régulièrement, et comme ça il, établit sa loi très amusant un truc comme ça. Et évidemment, on va pas repartir dans une digression, mais quand on réfléchit à cette maîtrise sur le temps, euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement. encore Vraiment, Et là, je vous parle du temps, mais prenez par exemple la vitesse. Mais du temps de Galilée, euh, comment est-ce qu'on faisait pour mesurer la vitesse euh, De nos jours, cette mesure de vitesse, pour nous, elle est un, euh, instinctive. On se dit, j'ai un compteur de vitesse dans ma voiture, euh, j'en ai un sur ma bicyclette, peut-être, voilà. Mais euh, par exemple, il y a des, véhicules qui se déplaçaient, c'est les bateaux. Alors, c'était important pour un navigateur de savoir à quelle vitesse il allait. Alors, comment faisait-il pour mesurer sa vitesse Eh bien, il mesurait ça avec des nœuds. C'est-à-dire qu'il jetait à la mer un, objet, et puis il déroulait comme ça un certain nombre de nœuds, et puis, euh, pour mesurer le temps, eh bien, on avait un sablier, ce qui fait que en, branchant, en déclenchant le sablier, après on comptait le nombre de nœuds qui s'écoulaient pendant, euh, etc. Et on en disait la vitesse du bateau. Alors c'était important de connaître la vitesse euh, et de connaître le temps, parce que comme ça, on avait une estimation de la distance parcourue. C'est en portant son action sur la vitesse que Galilée a l'intuition des mouvements uniformément accélérés et puis du fait que les objets conservent leur vitesse. Donc il y a toute une mécanique galiléenne qui prend naissance, et euh, ça s'exprime avec des relations, des règles de 3, des, racines carrées, des puissances. Donc euh, ça se mathématise. Et euh, Galilée est persuadé que la nature doit, les processus naturels doivent pouvoir faire l'objet d'une description mathématique et ça, ça rappelle l'expression de Souriau qui pensait que les mathématiques étaient la grammaire de la nature. Galilée est un homme du Sud qui s'énerve rapidement et euh, qui entre fréquemment dans une controverse vis-à-vis des, penseurs de son temps. Par exemple, il y en a qui estiment que la glace flotte parce que c'est sa nature de flotter. Alors que pour Galilée, elle flotte parce qu'elle est moins dense que l'eau, c'est tout. Alors il le démontre avec une expérience, il confond ses détracteurs. Évidemment, il se fait euh, tout de suite un très grand nombre d'ennemis. Bien, mais ça, c'est Galilée physicien. Euh, c'est Galilée mécanicien. Et avec effectivement euh, des expériences, un protocole, comme sa façon de démontrer pourquoi la glace flotte. Mais il va appliquer cette stratégie à l'astronomie. Et là, c'est la, la catastrophe. Pourquoi Mais Parce que euh, la lunette d'approche, comme ça que ça s'appelle, a été inventée par un Hollandais dont j'ai oublié le nom. Et euh, Galilée récupère cet objet, euh, le perfectionne à de nombreuses reprises. Et lorsqu'il regarde dans cette lunette et qu'il regarde le ciel avec, c'est la catastrophe tout de suite, il y a énormément de choses qui apparaissent. Vous savez très bien que euh, avec une bonne paire de jumelles, vous pouvez observer la surface lunaire de manière extraordinaire. Donc c'est ce qu'il fait. Et en particulier, euh, il observe la Lune lorsqu'elle est éclairée par moitié. Donc autrement dit, ça veut dire que dans un diamètre, la lumière arrive euh, de droite à gauche. Et euh, à ce moment-là, Galilée voit qu'il y a des reliefs qui ont des, ombres. Donc il en déduit qu'il y a des montagnes sur la Lune. <laughs> Il évalue même leur altitude à 7000 mètres. Et ça, ça s'oppose complètement au mythe aristotélicien, parce que dans son époque, euh, il y a tout un, ensemble, un corpus de croyances euh, c'est très une mosaïque quoi. Hein. Il y en a qui sont pour la physique d'Aristote. Galilée, c'est le chien dans le jeu de quilles. De toute manière, c'est le sort de tout novateur. Quand quelqu'un apporte une vision un peu différente, il interagit immédiatement avec l'idéologie ambiante. Par idéologie, il faut entendre tout. Il faut entendre les conceptions philosophiques, les conceptions morales, les conceptions religieuses. Euh, moi, j'avoue que je ne rejette rien, mais je classe tout euh, sous le vocable d'une idéologie quoi. Et euh, à son époque, bon, d'ailleurs, il y a une chose, c'est que de nos jours, euh, le progrès scientifique en principe n'est plus combattu par des autorités religieuses, ça dépend des pays, mais enfin en Occident, ça n'est pas le cas. Par contre, il y a une idéologie scientifique et euh, on verra plus tard que finalement, le, monde scientifique est organisé un petit peu comme, une congrégation religieuse. Donc, euh, Galilée va, bousculer euh, tous ces éléments. Alors je parlais des montagnes sur la Lune, mais très vite il va observer, il va s'apercevoir qu'il y a des, que que Jupiter a des satellites. C'est lui-même qui invente le mot. Euh, il dit qu'il y a des petits objets qui tournent autour de Jupiter. Ça, c'est fantastique. Il découvre même les anneaux de Saturne. Et alors, là, c'est amusant parce que euh, il est combattu par euh, des adversaires et le premier qui s'en prend à lui lui sort l'argument suivant en disant que de toute manière les astrologues se servent des planètes qui sont dans le ciel et ça suffit largement et euh, lui, euh, il introduit des, des astres supplémentaires. Euh, et en fait, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, a donné aux hommes tout ce qu'il fallait pour créer leur, prédiction astrologique. Donc, il, n'aurait rien fait d'inutile comme ça. Et puisque les astrologues ne s'en servent pas, c'est que ces satellites n'existent pas. bien sûr, Galilée confronte euh, ces gens-là avec les observations et on voit que ces satellites existent bel et bien. Toujours avec sa fameuse lunette, euh, Galilée montre qu'il y a des taches sur le Soleil. Et il trouve même un moyen optique de, bien montrer ça, quoi, en, projetant l'image sur, une feuille. Quoi. Alors ça, c'est le scandale, parce que s'il y a un objet parfait dans le ciel, c'est bien le Soleil. Quoi. Euh, donc, le monde euh, aristotélicien s'effondre. Et il y a beaucoup de tenants de la, physique d'Aristote. Euh, l'hypothèse copernicienne comme quoi le, Soleil est le centre de l'univers, euh, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et en fait, Galilée a pas mal d'appui, pas mal de gens qui sont intéressés par ce qu'il raconte, y compris des religieux mais on lui demande de mettre la pédale douce, quoi, de présenter ça comme des hypothèses. Rappelez-vous la préface, la préface qu'avait mis l'éditeur de l'œuvre de Copernic, hein, du genre euh, ne prenez pas ça trop, trop, sérieux. L'astronomie, c'est comme les maths. Hein. Je veux dire, faut, faut pas chercher à, quelque chose de fonctionnel qui permette de, comprendre le monde. Non, la, compréhension du monde, c'est Dieu qui l'a fourni, quoi. C'est les écritures sacrées. C'est pas c'est pas la science. Enfin, la science, c'est autre chose. Quoi. Alors à, ça, on, oppose des tas de d'arguments. Par exemple, il y en a qui disent que si euh, la Terre bougeait, eh bien, quand on lâche un objet, eh bien, il tomberait euh, pas à la verticale, mais à côté, quoi. Alors Galilée euh, monte sur un bateau quand le bateau navigue à bonne allure, avec un bon vent, alors il monte en haut du bateau, il prend un, objet et puis il le lâche. Et alors que le bateau se déplace assez vite, euh, l'objet tombe au pied du mât. Donc euh, avec ça, il, invente dans les faits le, concept de Robert Galiléen. Et euh, c'est vrai que le mouvement de la Terre, c'est quelque chose qui avait beaucoup de mal à passer. moi, je me rappelle que fait mon beau-père, quand j'avais 7-8 ans, euh, doutait également que la Terre puisse tourner parce qu'il pensait que ça devait faire du bruit, quoi. Et que, ou alors il disait que c'était un bruit particulier que, que nos, oreilles n'entendaient pas. Et on était quand même dans les années 50, vous voyez, c'est, c'est quand même assez tardif. Donc on ne sait jamais ce qui, ce qui se loge dans, la tête des gens, quoi. C'est extraordinaire. Au fil des années, euh, les ennuis de Galilée vont aller croissant, en dépit d'appui qu'il a, en débit d'une certaine audience qu'il a chez les intellectuels de l'époque, chez les religieux, et même chez le pape Urbain VIII. Et <clears throat> tout ça parce qu'il a commis un certain nombre de, fautes. Bien sûr, il s'oppose à la, religion, mais surtout, euh, il impose euh, l'idée d'un fait scientifique. Par exemple, avec sa lunette, il s'aperçoit que certaines étoiles sont doubles alors qu'à l'œil nu, on ne les voit pas, on, voit qu'une seule étoile. Et il y a des gens qui diront que c'est sa lunette qui dédouble. En fait, les étoiles ne sont pas doubles, parce que, parce que les Saintes Écritures ne parlent pas d'étoiles doubles, c'est tout. Et euh, Galilée se met en colère en disant que le Saint-Esprit n'est pas astronome, donc c'est la lunette qui a raison. Quoi. Alors ça, c'est le fait scientifique, le fait, évidemment, que sa position euh, résolument euh, copernicienne s'oppose aux, Saintes Écritures. Et ce faisant, il laïcise la science, il en fait quelque chose d'indépendant qui, qui prend ses distances vis-à-vis de la religion. Mais le plus grand, euh, la plus grande faute de, Galilée, c'est qu'il est devenu médiatique. Alors ça, c'est une histoire euh, importante parce que à son époque, euh, les réflexions philosophiques ou scientifiques s'expriment en latin. C'est pas idiot d'ailleurs parce que le latin est une langue universelle à l'époque. Je veux dire qu'un quelqu'un qui réside en France ou en Hollande ou en Suisse ou en Italie, s'il s'exprime en latin, il sera lu partout. De nos jours, nous avons une langue scientifique qui est l'équivalent du latin, c'est l'anglais. Euh, si un scientifique ne, ne s'exprime pas en anglais, ne comprend pas l'anglais, il est en dehors du jeu. Alors qu'est-ce que fait Galilée En 1632, il a 67 ans, et il décide de frapper un grand coup. Alors il écrit un livre, on pourrait dire à la façon dont Voltaire avait procédé avec Candide, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il intitule son livre euh, Le dialogue sur deux grands systèmes du monde. Alors dans ce bouquin, vous voyez ici la, couverture du livre, le, frontispice avec les trois personnages euh, qui sont présentés, trois interlocuteurs. Alors dans ce, groupe, il y a un des personnages, je sais pas lequel, qui joue le rôle euh, d'un partisan de Copernic. Le second est un, honnête homme, un honnête Vénitien qui écoute les arguments des uns et des autres. Et le troisième, il l'appelait le simplicio. Simplicio, c'est le, simplet de, de Blanche-Neige euh, ou Disney, quoi. Hein. Euh, simplicio, c'est un piètre défenseur des idées d'Aristote qui accumule les questions les plus idiotes les unes que les autres, et en plus, euh, euh, comment dire, Galilée fait vraiment un coup euh, complètement fou. Il soumet son ouvrage à l'imprimature du Sacré Collège. Et le gars qui examine ça ne fait pas attention, il lit la préface et la conclusion, on lui donne l'imprimature. Alors que les idées à l'intérieur, elles se, dégagent du ridicule dans lequel Simplicio tombe. Donc, quand tout ça. Et alors, le, dernier point qui, est la cerise sur le gâteau, le livre est en italien. C'est-à-dire que ce livre-là va être lu par le peuple, par les Italiens, et pas seulement par les hommes d'église, par les gens qui ont fait des études. Alors à ce moment-là, c'est le fait de s'adresser au, bon, peuple. Quoi c'est dangereux. Donc là-dedans, euh, le, pape Urbain VIII ne peut pas prendre la défense de, Galilée qui était trop loin, et à ce moment-là, euh, il autorise la, mise en accusation euh, de Galilée, à qui il reproche son, manque de neutralité, en quelque sorte. Et le, verdict finit par être rendu le procès a lieu, à un moment on parle même de torture, alors euh, Galilée lâche vite prise, il ne <laughs> faut pas exagérer. Quoi. Et je vais vous lire le, texte du jugement. Il est paru à Florence un livre intitulé Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic, dans lequel tu défends l'opinion de Copernic. Par sentence, nous déclarons que toi, Galilée, t'es rendu fort suspect d'hérésie pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la Terre et du repos du Soleil. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l'Église. Enfin que ta grande faute ne demeure pas infinie, nous ordonnons que ce dialogue soit interdit par édit public et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-Office. Et à ce moment-là, on tend à Galilée une formule d'abjuration qui avait été préparée par le Saint-Office. Alors voilà cette formule. Moi, Galiléo, agenouillé devant les très éminents et révérés cardinaux, inquisiteurs, généraux, ayant devant les yeux et touchant de ma main les saints évangiles, ici traduits devant la chrétienté pour être jugé contre toute hérésie, Jure que j'ai toujours tenu pour vrai et tiens encore pour vrai, et avec l'aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que j'avais été condamné par injonction du Saint-Office d'abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la Terre n'est pas au centre du monde et se déplace, et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine érodée de quelque manière que ce soit, par oral ou par écrit, et après avoir été averti que cette doctrine n'est pas conforme à ce que disent les saintes écritures, j'ai écrit et publié un livre dans lequel je traite cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants sans la réfuter d'aucune manière. C'est pourquoi j'ai été tenu pour hautement suspect d'hérésie, pour avoir professé et cru que le Soleil est le centre du monde, et est sans mouvement, et que la Terre n'est pas le centre, et se meut. J'abjure et je maudis d'un cœur sincère et d'une foi non feinte mes erreurs. Bien, vous avez vu le, ton extrêmement ferme de cette condamnation euh, de Galilée et de l'ordre qui lui est donné d'abjurer. Et on est en 1663. Euh, eh bien, en 1766, un siècle plus tard, c'est le chevalier de la barre, un, jeune de 19 ans, qui est traduit en justice et condamné à mort pour avoir refusé de saluer une procession. On est du temps de Louis XV. Et euh, le chevalier de la barre sera condamné euh, avoir la langue arrachée. et alors il y a aussi une chose, c'est qu'à cette époque-là, euh, Voltaire a publié euh, un livre qui s'appelle le dictionnaire philosophique. Ça, il faut lire un truc comme ça, parce que il y a beaucoup d'humour, ce, Voltaire. Je, me souviens vaguement de quelques phrases du genre... Ah. quand il dit que Moïse était le seul qui pouvait parler à Dieu en lui tournant le dos, par exemple. C'est assez merveilleux, quoi. Et le dictionnaire philosophique de Voltaire, mais il est il, est interdit euh, par Louis XV, euh, de même l'encyclopédie, euh, qui est interdite en 1759 par décret royal. Donc Voltaire prudemment finit par acheter une propriété très près de la Suisse, à 4 km, de manière à pouvoir mettre les voiles s'il si, a, il a quelques ennuis. Et on se souvient aussi du livre Candide, qui euh, a été un énorme succès de librairie. Candide s'est vendu à l'époque à 20 000 exemplaires euh, sous le manteau. Il a, été l'objet d'une diffusion clandestine et tout le monde trouvait ça formidable. Et Candide, c'est exactement euh, la même chose que l'œuvre de Galilée. ce sont des, histoires dans lesquelles on, raconte des choses au second degré et tous les lecteurs de, de Voltaire étaient passionnés par tout ça. Une brève parenthèse pour parler de Descartes qui était contemporain de Galilée. Et euh, à cette époque-là, Descartes écrit un livre qui s'intitule Le traité du monde et de la lumière. Il apprend la condamnation de Galilée et prudent préfère différer et il se réoriente vers euh, la philosophie. Euh, il rédige, il produit le discours de la méthode, principe de la philosophie, etc. Et euh, ce livre, euh, Traité du monde et la lumière, ne sera publié euh, qu'en 1664, c'est-à-dire 14 ans après la mort de, Descartes. Ceci étant, quelles étaient les, idées de Descartes en matière d'astronomie Ça vaut le coup de faire une petite évocation parce que là, il y a une image qui est empruntée à ses écrits. Euh, il imaginait que le, système solaire était turbide, qu'il était l'objet de tourbillons. Tout, se réglait en matière de tourbillons. Euh, c'est un petit peu ce que vous faites quand vous regardez votre baignoire se vider, que vous voyez les objets qui tournent, et alors effectivement, les objets qui sont plus proches tournent plus vite, donc euh, pour Descartes, tout devait se, jouer en, en, termes de tourbillons. Et ça montre une chose, c'est qu'à l'époque, on avait beaucoup de mal à imaginer le vide. Et le vide, ça va être l'invention du personnage suivant. Et ce personnage suivant, c'est Isaac Newton.